आदरणीय बी के शिवानी जी कहती हैं तीन महीने के लिए हम अपने मन का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं देखने के लिए कि इसका असर हमारे रिश्तों पर होता है हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना क्योंकि बाहर वाला एक्सपीरियंस तो हमने बहुत सारा कर लिया कि हमने इतना कुछ किया उनके लिए फिर भी हमारा रिश्ता ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं अपने लिए और देखते हैं क्या उसका असर होता है इसलिए अब आत्मा को पावरफुल बनाना शुरू करते हैं अपने आप के साथ एक अच्छा सा रिश्ता बनाना शुरू करते हैं और उसके लिए उस पावर हाउस गोड़ के साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ रिश्ते ठीक करने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना होता है अब ये बैटरी खुद को खुद चार्ज करे ये तो हो नहीं सकता इसलिए बैटरी को जल्दी चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट करना ज़रूरी है उस पावर हाउस के साथ एक रिश्ता जिसमें हमें कुछ देना नहीं है सिर्फ हमें प्राप्त होती है परमात्मा की शक्तियाँ परमात्मा की दुआएँ परमात्मा का आनंद परमात्मा का ज्ञान क्योंकि बैटरी पावर हाउस को देती नहीं है पावर हाउस से लेती है परमात्मा सर्वशक्तिवान है शांति का सागर है प्यार का सागर है कभी लगे भी कि मुझे प्यार चाहिए कब तक मैं सिर्फ प्यार देता रहूं तो कहाँ से लेना पड़ेगा जो प्यार का सागर है जब भी हमें चाहिए जो कि सबको चाहिए मगर किससे चाहिए एक डिस्चार्ज बैटरी से तो नहीं चाहिए हम डिस्चार्ज हैं सामने वाला भी डिस्चार्ज है और हम कहते हैं इनसे चाहिए तो परमात्मा के साथ रिश्ता हमारे सभी रिश्तों को बहुत अच्छा बना देगा बहुत सुंदर बना देगा और जैसे जैसे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी उतना ही हमारी लोगों के साथ चाहिए ख़त्म हो जाएगा और हमारी देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और जितना देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी उतना एक्सेप्टेंस आ जाएगा एक्सपेक्टेशन नहीं उतना फॉरगिवनेस आ जाएगी हर्ट नहीं उतना पेशेंस आ जाएगा इम्पेशेंस नहीं उतना लव आ जाएगा एंगर नहीं ये सारी चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी उतना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें क्यों चेंज होने लग जाएंगी क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी और जैसे यहाँ आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी रिश्ते बदलना स्टार्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना है तीन महीने के लिए उसके बाद इसको फिर आगे कंटिन्यू करना है ओम शांति